Podobno lubisz oglądać filmy, Kasiu. No, uwielbiam. Widziałaś już masakrę klauna z Sadomaso 3? A no właśnie ją pobrałam z torrentu, właśnie będę teraz oglądać. ハハハハ